Gemka xwe ew qas şidandibû, kirş bû, gelek birîndar bû û dilê wê zehfê şabû. Destên wê yên hunerî bi wî kevir. Porên wê wekê darê hişk bûbû. Rûyê ah. wê bibû ax. Bêhna wê çûbû. Şûna bêhna wê, bêhna xwêyn û axê dihat. لنگ خو قوم کرده بود به هیوی و طاقت خواه کراسا اوی جه خوین و پل بود پاشه جه زوا بود جه دلوی دلستان ده هفت روش و شف در نافهنده کولانه وکی خواه ما بود از جدایی که قدخه اخوانن قدخه قرآنی از جمزن بومی جمن را مرن نمکاری از بچم باوی و نجمه کاری ام تشتکی بکن خو نکته بین جاوین یکشمه ملگو هرکه کوچک بین بخن کوچک بین سرلشی وی کن ببین هفت روش و شف نوهندا کولانی و لوی جه هاتو بی کشتن و لوی عرده ماوی او دیامه بی